zinātājs Inga, un varbūt tu pārdomās? Nē, es labāk tā santekniku labošu. Nu, paklausies, nu piekūpēji vien. Nav kārtīgi. Ā, te kaut kas cepās, cepās un tā garām. Nu, vēl bišķi pasvilina, lai man tāds efektīvs video. Nevar skatīties sāpes. Nedrīkst skatīties. Acis samaitās. Nā, pēc ieskatīšos. Davai. Davai. <laughs> Nu, viss? Viss. <laughs> nu, tu mums esi dienas varonis, Edgar? Tā, āmurlaina, acis tur šlagos. Nu, baigi eleganti. Nu, klausies, nu... Zibeņus sper! Nu, nu? Nu, pērkons gatavais. Līdz. Pērkona Edgars. Idu, laikas. Mm -hmm. Tā man tūkā uz vārdu. Ko? Kaut kāda bleķa, kaut kāda tāda materiāla, ko varētu pie, piemetināt klāt, varētu. Nu, Pastiprinātā uztvērtība. Mējās, es tādu mašīnu varētu no veikala Rīgā braukt, no veikala uz mājām. Es nebūtu man kaut kur ieskrīja. Ne. Tāpēc tā? Nedrīkst? Ā, nu, kas tur nesot pagriezienā, atgriezienā, bet to es varu piemetināt. Nekā nav. Nu, bet nekā jau nevajag, nebūs bēl sasist. Nu, samicināju. Jā. Tad cūkās sēda vilbiņas jāvāra. Kaut kā tam matkās, kaut kā tam veids kaut kā piedēs. Es viņu tikko samaisīju, es maisīju uz daudzās cūkās. Tad būtu tā, paskatās. Trīs tūkstu veidīgi, kaut kā tā. Pukšķi! Lai tev laba veselība. Atkopies.